做紅日咩？但系个次佢就翻嚟玩咗佢咁多碼，啊咁就抽咗一百歲先，哇！太堅啦！抽嚟架真係，如果咁啊，仲有好少啊！重新再抽嚟呢啲唔抽嘅話，點對得住自己啊？咪先？ 就咁啦，我唔信抽唔中。嚟啦！耶稣，耶稣仔。 thể ra à? cái trời đó sao đây là đây là đây là sao đây là まだこれからだはセレナバディとの絆を強さに変えるポケモントレーナーよちゃん努力が実るって気持ちがいいね 好，这好。好，好，好。有？好，好。好，好，好。好，これからも好，好，好。好，好，我唔理佢好，唔好。啦，一定要攞嚟做收藏先啦，好。好，好， 我唔理咁多，等仔，唔好盡爆，唔緊要，好啦，咁啊。